Dag van de jeugdbeweging. Trek je bewegingskledij aan om naar school of werk te gaan. Zoek een actie in jouw buurt op www.dagvandejeugdbeweging.be.